Skal vi ud af det her, eller hvad? Eller øh, ja, det kan godt være. Vi skal ud. Åh, oh, mads. mad. Rotten er herovre. Rotten! Rotten er død. Okay, det er jeg også. Penta! Ej, Ah, jeg stjal den. Eller vent, hvad? Vent, nej, nej, nej, nej, nej, Kom så. Og vi diver, vi diver ham. Er det ikke rigtigt? Vi, kan ikke dive, lad os tage den her. Jeg sylte mig jo. Den der lige sender alt for ondt. Øh, han er en dickhead. Og øh, hvis jeg kommer tæt på. Her, her, kom, kom. Kom her. Kom her. Fuck, han er irriterende, mand. Jeg har Get him! <laughs> hey! Ace. Bueno, es...